हेलो साथीहरू तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा वेलकम छ तपाईँहरूको लागि आज एकदम इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु भिडियोलाई अन्तिम हेर्नुहोला तपाईँ यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने एक लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजीहरू तपाईँसँग एकदम छिटो आउँछ अब साथीहरू ढिला नगरिकन मोबाइलतर्फ लाग्नुभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूलाई आजको टपिकको बारेमा कुरा गर्छु आजको टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिम समय दिनुहोला अब साथीहरू ढिला नगर्न आजको हाम्रो टपिकको बारेमा कुराहरू आजको टपिक रहेको साथीहरू युट्युब प्लेलिस्ट कसरी बनाउने तपाईँहरू युट्युब प्लेलिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाले युट्युब प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र युट्युब प्लेलिस्टमा भिडियो कसरी अपलोड गर्ने तपाईँहरूले भनेछु भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला अब साथीहरू मोबाइलतर्फ लागौँ तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला आफ्नो युट्युबलाई ओपन होला र साथीहरू युट्युबलाई ओपन गरेपछि तपाईँहरूले प्ले लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला र साथीहरू क्रिएट न्यू प्ले लिस्टलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्ले लिस्ट जस्तै मैले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ट्रिप भिडियो मलाई लेखेँ अनि यहाँ गएर पब्लिक गरेर क्रिएट गरिदिएँ एघारसम्म चाहिँ मेरो नयाँ फेरि प्लेलिस्ट बनिसकेको छ म यसमा फेरि कुनै भिडियोलाई अपलोड गर्छु रोक्नुहोस् तपाईँ यदि मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ एक लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो भिडियोलाई प्लेलिस्टमा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूले मेहनत चलाउनु भएको छ जस्तै हेर्नुहोस् सेभ टु प्लेलिस्टमा गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ट्रिप भिडियोलाई डन गर्छु यस्तो तरिकाबाट तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा लग लगेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सिधै यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ गएर सेभ टु प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले न्यु प्लेलिस्टमा गएर पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ तेरो तपाईँले यस्तो तरिकाबाट जति पनि आफ्नो युट्युबको लागि प्लेलिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला अनि युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु र आजको लागि साथीहरू भिडियो यति नै अर्को भिडियो लिने एकदम Chí para es cada chupo.